の暮らしを楽しむ皆さん、ごきげんよう。年中行事、親しんでいますか遠い昔から繰り返し行われてきた年中行事。その行事の中には、日本人の心の根っこが息づいています。この動画は、年中行事のしつらを通じて、ああ、日本っていいなぁと、季節のささやかな幸せを感じる、和の暮らしの楽しみを紹介しています。 今回のテーマは節分と立春です。早速ですが今日の材料の紹介をしていきます。節分といえば豆を打って鬼退治。豆、大豆を用意しましょう。豆は香ばしい香りが立ち、こんがりするくらいいってください。なぜ豆をいるのか、それは後で説明しますが、今日の大切なポイントとなります。 豆はいるということを覚えておいてください次にイワシですイワシの頭も信心からなんて言葉があります節分といえばヒイラギイワシイワシは匂いが強い魚鬼はこのイワシの焼けた匂いを嫌って逃げていくとか行かないとかそんな言い伝えがありますイワシを焼いてその焼けた匂いで鬼を払いましょう 節分の鬼払いの形やものも他の行事と同様地方によっていろいろな形がありますですが特に豆ヒイワシは日本の広い地域で共通して見られるものではないでしょうかではいつものように行事のしつらいを通じて時期を目で和の暮らしを楽しむ3つのエッセンスを紹介します1つ目は 豆の役割2つ目は鬼の正体3つ目は春を迎えるこの3つのお話をしていきます豆まきは鬼を払って服を呼び込むために行います良くないものを豆で払います今日の最初材料紹介のところで豆は煎ってくださいとお話をしましたなぜ豆を煎るのかここがとても肝心です 豆をいる行いにはどうやら災いを払う意味があるようです例えば一つ挙げるとこんな言われがあります「いる」という言葉は「矢をいる」の「いる」と同じ音ですいることで邪気を払うやっつけるという意味を持たせているのではないかという言われがありますそれとか「豆」という言葉に当て字をします魔物の「魔」 滅するの滅いることで魔を滅するというふうに豆を煎る行いは役を払うと同義とするということになるでしょうちなみに煎った後豆をマスに入れて豆まきをするのですがこの煎った豆は福豆というふうに呼ばれますところで皆さん鬼の正体ってなんだかご存知ですかここで言われる鬼は 災難や疫病など良くないことを言います。つまり節分行事では災いや病気の化身を節分の鬼としそれを追い払うことをしているのですだから妖怪やお化けといった迷信の類のものを退治しているわけではありません例えば鬼の正体の一つに冬の寒気がもたらす災いが挙げられます 風邪をはじめとした病気も寒気がもたらす災いの一つですし日常の暮らしの中で知らず知らずのうちに溜まった疲れもそうと言えます気が枯れると魔が入ってきますだからこの間が鬼ということになります新しい春を迎える時に冬の間鬼が入ってこないように願いを込めて行いをするのです その他にも鬼の正体として自分の中に住む悪い心を指したりもします心の中の鬼を追い払って清らかにする節分の行いをすることで心の中を一旦リセットするという意味になるでしょう遠い昔から日本人は節目の時に行いをすることで日常の暮らしにメリハリをつけ心身ともに健康に過ごそうとしたのではないでしょうか 2月の節分の翌日は立春です。この時、これとともに春の訪れをお祝いしましょう。豆まきが終わった後と想定し、春が訪れたおめでとうございますという思いを形にしてみました。お福さんに芽を出した紅白の告白、おめでとうを物で表します。そして、めでたいのいところで皆さん本来節分は4つあることをご存知ですか 1年は大きく分けると4つの季節で成り立っています。ところが一般的に節分行事として行いをしているのはこの2月の節分だけではないでしょうか日本人は農耕して暮らしを営んできたことなどから寒い冬が終わり新たな春が訪れることはひとしおの喜びに感じていたことが想像できますこれで本格的な新たな一年が始まるというふうに捉えていたのかもしれません そんな風に思いを馳せると立春前の節分を特別に扱ってきたこともごくごく自然な感じがします。では和の暮らしを楽しむチャンネル2月節分と立春はここでおしまいにしましょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。ああ、日本っていいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは の暮らしを楽しむ皆さんごきげんよう